sobotkę. Jest sobota, nieco po godzinie 5 rano. Czas ruszać na lotnisko. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Dobra, trzeba szybko, bo zaraz się zaczyna pierwszy mecz. Nareszcie. Pierwsze i ostatnie piwo dzisiaj. Na szczęście następny mecz dopiero za godzinę, więc chwila przerwy. Co tu mają? Koziołka. Piąte i ostatnie. No, Nareszcie ruszamy na mecz. Jest piwo? Oczywiście. Rozpadało się kurwa trzeba iść na ławkę rezerwowych. No. Ławka rezerwowych wygląda imponująco. Zajęć z boiska. <laughs> Przepraszam. Nice game. The game of the weekend. No i jeszcze tylko jeden mecz dzisiaj. piąte i ostatnie. No! Ja pierdolę! Przedwcześnie skończył to spotkanie. Na szczęście udało mi się znaleźć zapasową rolkę filmu, no to będę dalej nagrywał. A co? Jest niedziela, godzina dziewiąta, no to idealna godzina na, na futbol. Jest hospódka u Krychle z Bernardem. Bernardy to takie psy. Bernardyny. Pierwsze i ostatnie. Jest gorzkie to piwo. Życie jest gorzkie. Chujowe, ale dobre. Uwaga! Dobry mecz był, to trzeba to jakoś uczcić teraz, nie? No, to elegancko, kurwa. No jeszcze tylko jeden mecz. Nie chujasz. Kurwa. A, pierdola. Do chuja. Autobus pierdoli. No. To będzie dziewiąta liga. Sparta Krcz. Knajpa jest czynna chyba, nie? Knajpa jest czynna. Jest poniedziałek, 8 rano, człowiek wypoczęty z uśmiechem na twarzy. Może wreszcie uda się do pracy.